ukurane wong tresna kuwi ening ati ora perkara dumeh ketunggon derajat pangkat brana picis iso seneng atine iso nandang kabagyan durung karuan bisa uga mergo kakean derajat pangkat kakean brana picis uripe ora bakal iso tentrem tansah ngrasakake rasa durga ngongso-ngso kuwatir was melangan sak piturute mula pinter anggonmu metung-metung kelawan kahanan urip